Что касается, э, Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России, это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным и руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз – который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия – единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта мы это не скрываем. Нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, чтобы я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательный. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца.